Добрый день, друзья! С вами Сергей Инкоста. VIP-территория. Что это значит? Это значит, что в настоящее время, с текущего дня, дня мы начинаем регистрацию всех желающих участвовать в живых онлайн-торгах, а, которые провожу лично я, понедельник и четверг еженедельно, без какой-либо оплаты. Торги будут проходить на живом счете, который у меня открыт в Олимтрейде и на 24 Option. А, обязательно подтверждение от каждого из участников в том, что у него открыт реальный живой счет у этих брокеров, либо у других брокеров, с которыми вы сейчас работаете. Ну, скажем, не брокеров, а дилинговых таких центров, да, потому что брокерами их назвать сложно. А, вы можете торговать у любого абсолютно условно брокера бинарных опционов. Но обязательно это должны быть живые деньги. Иначе мне просто нет смысла а, торговать вместе с вами. И нет смысла вести эти сделки а, так, как они ведутся, в том числе и в VIP-группе. А, в самом тесте будет применяться абсолютно, можно сказать, новая, условно новая система для 5 минут на 18 валютных парах. Она показала свою очень высокую доходность, э, стабильную доходность. Но торговать мы ее будем, возможно, всего лишь на 3-4 парах потому как 18 пар, по-моему, основной массе людей освоить без долгой тренировки и сноровки нереально. А, тем более, что депозит э, может вырасти значительно. Для того, чтобы работать по 18 парам. Итак, а, если вы готовы, если вы хотите, зарабатывать деньги абсолютно бесплатно, пока на текущий момент времени, пока будет идти месячное или может быть двухмесячное тестирование э, пятиминутной стратегии. Это не тестирование по сути, это показ возможности самой торговой системы в реальном времени. А, от участников Необходимо обязательно поделиться этим видео в любых социальных сетях, где вы состоите, быть активными участниками, а, показывать в обязательном порядке свои стейт, стейтменты, а, то есть торговые отчеты с ваших брокеров а, по данной торговой системе в конце торгового дня. Обязательно. Без каких-либо задержек. Закончили торговлю, сделали скриншот, отправили. Мне не важно, на какую сумму вы работаете. По 1 доллару или по 30 рублей. По 100 долларов или по 5000 долларов за каждую сделку. Мне это не важно. Вы можете уменьшать либо открывать те же самые сделки на те же самые суммы, которые открываю я. Если вам интересно участие, э, продолжим. Для участия необходимо набрать не менее 50 участников. Не менее. Все участники должны быть живыми людьми и не являться какими-либо ретрансляторами. Почему не являться? Потому что вы подведете других людей. Невозможно будет открыть сделку заранее. Все сделки будут открываться онлайн, как они есть прямо сейчас. Ожидание будет составлять от 10 секунд до там, 1 минуты открытия следующей сделки. Либо моментально. Если вы хотите грамотно и правильно управлять своим счетом, вам нужно будет быть очень сосредоточенным во время торговли. Какое количество сделок будет в день? Учитывая, что мы будем использовать несколько пар, это будет примерно 40-60 сделок, в зависимости от дня. А, цель этих бесплатных вебинаров. Цель – дать вам возможность заработать на той системе, которая будет введена в дальнейшем в VIP-группу на официальной уже основе. А, показать вам возможности живой торговли со мной и с моим сервисом. Показать вам а, возможности самой торговой системы, дать вам возможность ощутить, что это такое торговать живыми деньгами с ведущим специалистом, а не торговать на демо-счете. Все клиенты, которые будут предоставлять ложные данные о своих текущих счетах у того или иного брокера, которые будут предоставлять и либо не предоставлять отчеты по текущему дню, которые будут предоставлять данные с демо с счетов, будут удаляться. При удалении хотя бы 5 человек с группы всю торговлю мы прекращаем. Я надеюсь на ваше понимание, на ваше разумное отношение к тому, что вы делаете, к тому, что делаем мы. И я искренне надеюсь, что вы все-таки хотите стабильно зарабатывать деньги. Всем спасибо за внимание. Вся информация будет под этим видео. Регистрируйтесь в наших группах, подавайте заявку на участие в личку мне. Будем формировать. Чем быстрее наберется группа, тем быстрее мы начнем. Всем спасибо за внимание. С вами был Сергей Инкоста.